Gumi mur, bukute, gupone, gupone, ahi humalahi. Gumi mur, hiate. কোনে কোনে উড়ালে শিলাখন আজি কোনে কোনে উড়ালে শিলাখন আজি তলা ফাগুন রঙা পলা তুমি মোর বুকুর মাঝতে ভুলা তলা ফাগুন রঙা পলা রঙা লাগে বুকু অনুভূতি ঢালি দিলা প্রেমরে খুবা লাহে লাহে বাহিছে তোমালৈ জান

পাহি সোমালাই তুমি মোৰ হিয়াতে কিনো মৰম দিলা ঢালি তুমি মোৰ জানো